¿Cómo están? Estamos a Azul, en Casanare, eh, una parte de la cultura llanera. Y bueno, vamos a mostrarlo. a mirar a pueden ver las carnes de llanera que estamos comiendo con Margaret felices en agua azul bueno eh, esto es una planta de arroz aquí es muy común eh, en esta parte de Casanare eh, manejar el arroz entonces eh, vamos a vamos a la carretera para un lugar que se llama Maní, un eh, pueblo que se llama Maní. Bueno amigos, estamos aquí. como pueden ver, estos son los ponchos, lo usan mucho para secar el sabudor, es muy famoso aquí y también algunas artesanías hay, como pueden ver aquí está hamacas y cosas así. Un poco de cuero también, lo trabaja mucho obviamente. Bueno, aquí también pueden conseguir artesanías muy bonitas como esta, acabamos de comprar esta, creo que se llama garza paleta, miren qué linda hecha en madera les quiero mostrar el hotel que conseguimos aquí en Agua Azul muy básico con un closet, una cama doble, un televisor y el baño este nos costó 35 la noche, 35 mil pesos entonces ya saben que pueden conseguir eh, con ese precio pueden conseguir este tipo de hotel bueno ya estoy para Agua Azul espero que les gustó bueno eh, sí estuvimos aquí un día eh, pudimos conocer un poco del, municipio porque es un municipio eh, comimos almorzamos muy rico y se acabó entonces vamos a despedir y sin antes recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal eh, activar la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos nuevos videos. Entonces eso fue todo por hoy. Chao.